Всем привет! С праздником всех, с Рождеством! Э, несмотря на праздники, очень актуально приготовление ужина для семьи. И чтобы сделать что-то такое быстрое и не очень трудоемкое, я нашла рецепт э, деревенского пирога. Что для этого надо? Картофель килограмм, одна луковица, полкило фарша говяжьего, два болгарских перца. Смотрите, какие шикарные. Э, приблизительно 80 грамм масла. Приправы это паприка, это пожитник – Э, и я взяла по столовой ложке. Мука 200 грамм и э, э, вот такие помидоры. Можно использовать цельные, ну, так как у меня не оказалось в холодильнике, будем готовить с этим. Итак, приступаем к приготовлению. Для начала надо почистить и отварить картофель. Значит, а, я, я почистила и поставила отваривать картофель. А, пока отваривается и мы ждем, мы начинаем готовить начинку. Для начала нам надо э, порезать и а, обжарить лук и перец. Отдельно мы будем обжаривать э, фарш. Обжарили овощи. Теперь их убираем со сковородки в э, один посуду. Добавля... Добавим немного масла и будем обжаривать ну, говяжий фарш. уже фаршик чуть обжарился. Выключаем и смешиваем с овощами. Так, солим, перчим, добавляем приправки. начинка у нас ну, готова. Картофель сварился, теперь мы его мнем. Надо хорошо промять. добавляем сливочного масла. Это будет наше тесто. Так, посолим. добавляем муку. Меня вот удивил этот вот рецепт, что нет яйца. Потому что вот обычно, конечно, кладут в тесто такое и в клюцке, и там. А это без яиц. Вот у нас получается. Сейчас оно чуть остынет. Мы сможем домесить тесто. ждем. Ждем, когда... Конечно, течет достаточно ну, горячо. Но я решила все-таки начать э, собирать пирог. Так. Так. Формируем э, стеночки. формируем стенки. А, тесто очень приятное на ощупь, такое э, очень эластичное. Так, формируем такие буртики. принципе, очень такой э, легкий и достойный рецепт. Мне вот даже нравится. Так, э, сформировала все и начинаю выкладывать нашу начинку. Ой, она даже пахнет вкусно. Такой вот аромат. Так, у нас еще осталось, это помидоры. Помидоры мы выкладываем поверху верху. как я поняла, чтобы не было сухо, чтобы был не сухой пирог. Так, открываем банку. я хочу выложить и посмотреть, немного ли. А, шикарно, они не такие водянистые. Так, и начинаем раскладывать. если вы используете свежие, то вам достаточно будет двух помидорок. какой аромат. Дуня, тебе нравится? Пахнет. Так, и ставим в духовку на э, полчаса, ставим на 180. Так, совсем скоро э, полчаса пройдет. И к моменту, когда я вытащу пирог, я хочу нарезать сыр. Вообще можно натереть э, твердый сыр. Ну, так как у меня не оказалось под рукой. Я возьму такой камамбер и просто нарежу его э, ломтиками. И положу сверху. Он такой сырок. Он еще там с грибами. Вот, и просто нарежу такими кусочками брусочками, потому что он мягкий и, и на терке его ну никак. Так, достаю пирог. Так, он у нас вот такой вот красивый. А, а как вкусно пахнет, да, Дуча? вкуснятина. Так, и беру просто вот так вот разложу. И после этого он у нас еще допечется 10 минут. Я, я думаю, будет достаточно. Но пахнет очень вкусно. прямо такой очень вкусный ужин. Ну, может быть и э, обедом. Даже э, я так думаю, что не стыдно и, и гостям такой, э, такой пирог подать. Так, все, ставлю на 10 минут. минут у нас прошло, и мы достаем наш результат. Ну, что я вам хочу сказать. А, сыр, конечно, лучше бы э, твердый, а вообще идеально. Можно и ужинать, и гостей встретить не грех. Так что приятного аппетита. А, хочу к вам обратиться, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Я, я жду от вас э, интересные рецепты, чтобы мы могли э, расследовать удачный этот рецепт или не очень. А, а также подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал.